Ciao! Allora, oggi vi parlo di un prodotto dell'Essence che mi ha deluso, ebbene sì, ogni tanto capita. Questo fondotinta è l'All About Matte Oil Free Makeup, eccolo qui, e dice che ha durata 12 ore, long lasting, la quantità è un 30 ml e la colorazione è il 20 matte nude. Allora, come fondotinta, prima questo è lo swatch, fondotinta non è malvagio perché effettivamente è, mm, ha un buon colore, ha una bella coprenza ed si sfuma bene però per essere un oil free e soprattutto long lasting è molto corposo, è molto cremoso è vero in questo modo è confortevole sulla pelle e poi si stende bene però per la mia pelle mista soprattutto tende a lucidarla davvero molto velocemente e per essere un all about matte mm, eh, ho il free make up no, mi lucida molto la pelle long lasting 12 ore no assolutamente perché devo andarlo a tamponare e ritoccare durante il giorno lo potrei usare solamente in inverno perché eh, se no la pelle davvero ne risente è vero che è confortevole è vero che, che l'ho finito alla fine non è che però eh, per fortuna che l'ho usato nel periodo invernale perché sennò avrei dovuto mollarlo lì perché è davvero molto confortevole molto comodo sulla pelle, si sente bene che è bello eh, cremoso però troppo troppo corposo e quindi per la mia pelle mista questo proprio non va bene e eh, fatemi sapere se voi l'avete provato e come siete trovate io no, questo lo bocciamo e spero sia stato utile e niente se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni e mettete un like a questo così per solidarietà alla prossima ciao